Dé hAoine a bhí ann. Bhí Seán ag staidéar ina sheomra leapa. Bhí sé ag léamh agus ag éisteacht leis an raidió. Chualaigh sé fógra faoi chomórtas U Two. Is aoibhinn le Seán U Two. Cuireadh ceist shimplí faoi scoil Bhono. Bhí an freagra ar eolas ag Seán. Rug sé ar an bhfón póca. Scríobh sé téacs chuig an stáisiún raidió, ach an raibh sé tapaidh go leor? Thosaigh Seán ag léamh arís. Tar éis tamaill, d'fhógair an ceirneoir an dea-scéal. Bhuaigh Seán Ó Sé an comórtas. Bhí áthas an domhain ar Sheán. Rug sé ar an bhfón arís. sheol sé teachtaireacht chuig a chara, Máire. Thug sé cuireadh di dul go dtí an cheolchoirm san O2 ar an séú lá déag Bealtaine. Ghlac Máire leis an gcuireadh. Chuaigh Seán agus Máire chuig an gceolchoirm i mí Bealtaine. Bhí an O2 dubh le daoine. Thosaigh U2 ag seinm ceoil. Bhí gach duine ag canadh agus ag damhsa. Bhí gliondar ar Mháire. Tar éis na ceolchoirme chuaigh siad go dtí bialann McDonald. Cheannaigh siad burgar agus sceallóga. Bhí siad ag caint faoin gceolchoirm iontach. Ghabh Máire buíochas le Seán.